Rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda melakukan aksi pencurian di SD Negeri Ketawang Gede. Pencurian ini sebagaimana tertera di video, terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2019, pagi hari. Tampak pelaku menyelinap masuk ke ruang tata usaha hingga berhasil mencuri laptop Dell dan uang 1 juta rupiah. Pelaku tampak santai karena kondisi ruangan sedang sepi. Dengan berpura-pura mengangkat telepon, pelaku masuk ke ruang tata usaha yang kondisinya saat itu sedang kosong. Aksinya terbilang cukup cepat hingga sama sekali tidak diketahui. Tetapi, tampaknya pelaku tidak mengetahui kalau aksinya tertangkap kamera CCTV. Kejadian ini baru disadari pada pukul setengah dua siang.